mapeamento participativo de uma rede livre e comunitária. Este material propõe um exercício de mapeamento participativo que ajuda a organizar as informações úteis para a implantação de uma rede livre e comunitária de internet. As comunidades podem usar os mapas participativos para representar graficamente como percebem seu território e seu entorno socioambiental também para desenvolver propostas de como transformar sua realidade a partir do autogoverno e autogestão de recursos. Este exercício tem duas etapas. A primeira é o desenvolvimento de um esboço individual, com informações sobre cada local específico onde os nós do LibreRouter serão montados. E a segunda, a criação de um mapa coletivo, essa é uma atividade colaborativa que relaciona todos os esboços e os combina em um mapa do território. esboço individual é um desenho de uma casa ou edifício com seus arredores a curta e média distância. Pode conter anotações, garantindo uma análise completa e clara. Também ajuda a registrar detalhes que mais tarde poderiam ser esquecidos. Inclua os seguintes dados: título, orientação geográfica, data e forma de contato. Esses dados serão úteis para identificar cada local e relacioná-lo ao restante dos esboços. O próximo passo é identificar o lugar para colocar o LibreRouter, destacando aqueles que têm mais conexões possíveis com outros nós. A quais paredes ou estruturas o nó pode ser anexado? Quais lugares são vistos em cada um desses pontos? Existe rede de energia ou é necessária energia alternativa? Se pode conectar a um servidor local ou à internet? As conexões com fio entre dois equipamentos podem ser de até 100 metros, Existem vizinhos para conectar por cabo? Os nós que estão conectados precisam de linha clara de visão, para confirmar quais lugares podem ser usados para criar um link. Observe a posição aproximada e a altura das antenas do Libre Router. Que outros locais relevantes se pode ver a menos de 2 km? Existem obstáculos que podem ser superados para ter linha de visão com outro ponto da rede? por ejemplo, levantando la antena algunos metros o podando una árvore. Bueno, esta sería nuestra casa. La idea es ver si nos podemos comunicar ahí con la Nati y el Mati, que creo que sí. Después eh, Monkey va a tener comunicación con nosotros porque está muy cerca. Y la idea es ver de conectarlo al pilo que está pasando todo el valle. Este nodo es lejos, así que vamos a ver cómo funciona En el paso está Nadie Faco, que suponemos porque está en línea directa, que también lo vamos a, poder conectar. Eh, y después la idea es ver, acá hay una montaña bastante pronunciada, que no sé si veremos la casa de Seba, que es la que se comunica con la serranita. Este, vamos a ver si tenemos que subir o armar una antena más grande para, poder conectarnos con Seba. Este, bueno, para este lado está el Chapu, hay otros nodos, pero no nos podemos conectar porque hay, árboles. Eh, son árboles muy altos, así que eso no lo vamos a poder sortear. um dia de trabalho em grupo, participativo e colaborativo, durante o qual a estrutura da rede é projetada, uma grande parte das tarefas é definida e sua execução planejada. Dada a complexidade da atividade, é necessário planejá-la e orientá-la. Tenha em mente que alguns membros do projeto podem precisar de ajuda para completar seus esboços no prazo. Os organizadores devem escolher uma data que garanta a maior participação possível, levando em consideração um local de encontro que esteja de acordo com o número de participantes. Os materiais necessários mais comuns são esboços de cada membro da rede, papel, marca-textos, tesouras, fios, alfinetes e outros itens de papelaria, mapa da região na qual as informações georreferenciadas são adicionadas. Pode ser uma impressão grande de uma imagem de satélite, um desenho feito à mão ou uma esquemática da região. Folhas transparentes, se você quiser trabalhar em camadas sobrepostas no mapa. Mapas topográficos impressos ou digitais, úteis para consultar elevações geográficas entre dois pontos. Para representar os elementos que desejamos destacar, propomos usar ícones fáceis de interpretar. Com tudo isso pronto, mãos à obra! primeiro passo é colocar os elementos destacados no mapa durante os debates que sugerimos no material, planejando uma rede livre e comunitária. Também adicionamos as informações extraídas dos esboços que os membros do projeto fizeram. Considere os seguintes dados como básicos: título, data, orientação e características geográficas importantes do lugar, nós pré-existentes e planejados, você pode diferenciar entre nós confirmados e até mesmo sem confirmação. Espaços abertos aos quais se pretende fornecer cobertura, qualquer outro dado que sirva para capturar informações ou tarefas a serem executadas. Feito isso, a estrutura da rede começará a se tornar mais visível, abrindo caminho para debates que definirão o trabalho de implantação. Quando mira a é como que está livre como que está la antena de tanque y hacia afuera está libre y entonces nos da los árboles a nosotros. Pero si lo movemos para que nos dé libre de los árboles a nosotros, le tapa los árboles a Fer Hidalgo. Ese es el problema de hoy. Por eso es que hay que cambiar el caño y ponerlo en otro lado. O objetivo é projetar uma rede balanceada e distribuída, evitando nós que possam ser muito centralizados ou conexões que dependam de muitos nós intermediários. Recomendamos marcar apenas as linhas que ajudam a orientar as antenas durante a montagem. O interessante dessas redes é sua capacidade de promover a comunicação e o desenvolvimento da comunidade. O projeto se torna mais rico quando são oferecidos serviços e conteúdos hospedados localmente, acessíveis independentemente da conexão com a internet. Bueno, el enlace que hoy tenemos fuerte es con La Serranita, El Seba, eh, Ale Popi, Nati y Feridalgo. Esta parte sería como la parte fuerte y la idea es poder tener estos nodos para la redundancia que descompriman un poco esta fortaleza. Si bien esta, esta parte tiene que estar fuerte, la idea es que se hagan, se abran otros nodos para que estén como alternativas si se cae uno de esos nodos importantes. Eh, el nodo Pedro Almendra y Chapu estamos a 30 metros, pero tenemos un montón de árboles. Entonces caemos todos en la nati. Digamos, somos cuatro, pero que caemos todos en la nati porque es a quien podemos ver. Claro. Entonces, saber a plantear entre este punto y este punto, ¿hay un obstáculo? ¿Sí o no? Bueno, entonces ya está, queda descartado. De aquí a aquí, ¿hay un obstáculo? ¿Sí o no? Entonces hacer como un mm. mapa para descartar, de repente hay otras visibilidades y no lo estamos sabiendo. Claro. Y bueno, y ya es como una carta de presentación de la red para cualquier cosa, para un taller, para sumar mm. gente, para lo que sea, me parece que está bárbaro. Y entender que, el una dimensión cosas. Yo, por ejemplo, de poner los clavitos recién, veía para dónde estoy. Ustedes, en realidad, van a, va así esta línea a lo del pilu. Y esto va por rebote, le enganchamos ahí, pero en realidad no hace así, así, así, ahí. Hace así, esto está ahí medio, medio. Y eso cuando lo ves con el clavito <laughs> que te pasa al lado y lo puedes ver como más gráficamente, te das cuenta por dónde puede haber algún error de conexión. que pues puedan tener que ver con esas cosas. Com o primeiro esboço da rede, podemos definir tarefas de curto e médio prazo, novas ideias e soluções. Recomendamos documentar essas ideias para dar-lhes continuidade. O ideal é aproveitar o entusiasmo e coordenar dias de trabalho para implementar a rede comunitária. Quanto mais as atividades forem realizadas em grupo ou em colaboração entre vizinhos, melhor será o senso de responsabilidade e de pertencimento. Isso os aproxima do objetivo final de ter uma rede comunitária, uma rede digital, mas também humana, de pessoas que conhecem e colaboram umas com as outras.